Joo, hei, siis mä oon Kyliäkä, mä oon periaatteessa semmoisella tittelillä kuin paikkatietokoordinaattori CSL ja mun ensimmäinen työtehtävä siinä on paikkatiedon käytön edistäminen Suomen korkeakoulussa sekä yliopistossa että AMKssa. Sitten siihen eteen me tehdään useita eri juttuja siellä. Mutta tässä mä nyt eikä, en puhu niin paljon siitä, mitä mä muuten teen, vaan yritin miettiä, että miten paikkatietoja voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa. Paikkatiedot ehkä on siellä vähän poikkeuksellinen kaikista muista tiedosta, että siinä on viime vuosina ollut hyvin vahva kulttuuri, varsinkin julkishallinnon puolella, että omia aineistoja avataan. Tilastokeskus on avannut jonkin verran, mutta varsinkin maanmittaislaitos on tehnyt ison avauksen kolme vuotta sitten, kun ne avasivat kaikki tärkeimmät aineistot melkein niin kuin täysin avoimen käyttöön. Äh, ihan aluksi mä miettisin, että mä teen semmoisen kertauksen, että mikä on paikkatieto, kun usein ihmiset sanoo, että ne ei edes tiedä mitä on paikkatieto, mutta oikeasti kyseessä on kuitenkin semmoinen aineisto, tai sellaisia aineistoja, joita ihan varmasti jokainen meistä käyttää. Ei ehkä ihan päivittäin, mutta kuitenkin usein. Että aina kun pitää mennä jonnekin, niin mä itse vähintään otan jonkun Google Mapsin auki ja katson, että missä se paikka on. Että tännekin tulee ilmeisesti useilla oli vaikea, että piti katsoa kartasta, että mihin ollaan menossa. Itse asiassa oikealla ylhäällä näkyy ilmakuva tästä alueesta. Mä en tiedä, moniko olisi tunnistanut sen itse. Voin nostaa käsiä. Aika moni. Tämä on aika helppo alue, että kun täällä on se meri on niin lähellä. Paikkatietoisuus onkin niin hyvin erilaiset. On sellaiset ilmakuvat tai satelliittikuvat, ja näistäkin vielä sitten eri versioita, että voi olla semmoisia väärän värikuvia tai semmoisia normaali ilmakuvia, kuten tämä on. Sitten siellä oikealla alhaalla on OpenStreetMap. Se on semmoinen Wikipedia-tyylinen aineisto. että siinä ihan kuka vaan voi lisätä omia aineistoja ja se kattaa koko maailman. Suomen alueelta se on kohtuullisen hyvä ja tässä vaiheessa sieltä tietysti on niinku alueellisia eroja, että jos sen voi olla niinku paikallinen aktiivi, joka on lisännyt kaikki yksityiskohtat, ja sitten toisella alueella voi olla ehkä vain ne tärkeimmät tiet. Ää, siinä kuvassa sit ei ole kaikki tieto, mitä paikka OpenStreetMapissa on, siellä on vain tiet siitä OpenStreetMap-aineistosta. Mutta OpenStreetMap-aineisto on ähm, siis esimerkki semmoisesta tästä tässä, että siinä on kaikki tiedon semmoisia viivoja. Jos siellä on joku talous, sitten se voi olla piste tai pieni polygoni. Kun toisaalta se ilmakuva oli semmoinen rasteridata, tota, että siinä on semmoisia pikselejä, kun ehkä valokuvista on tuttu, että aina kun zoomaa sisään, sitten siinä tulee näkymään semmoisia pieniä nelikulmia. Ja sitten täällä oikealla, tai siis miten se nyt menee, ennen oli vasemmalla, nyt on oikealla. On itse asiassa yhdistetty kaksi eri aineesta. Siinä on alempana on maanmittauslaitoksen semmoinen yleiskartta ja sen päällä, ei siis tähän ei ole nyt laitettu, mutta siellä on tilastokeskuksen just äh, ruutuaineesta väestön tiheyttä. Ei ole yllättävää, että Jyväskylän keskustassa asuu enemmän ihmisiä kuin siellä ympärillä sitten. Ää, tässä on vielä niitä kahta eri muotoa siitä paikkatiedosta kuvattu ehkä tarkemmin. Tämä on siis niitä vektoreita, mitä on siellä ylhäällä, pistet, viivat ja polkonit, ja sitten on rastereita, missä on niitä pieniä pikseleitä. Verrattuna ehkä johonkin CAD tai ihan normaalin piirustuksen näihin ehkä semmoinen lisäominaisuus on se, että yleensä siihen siellä kartalla näkyvään objektin. Niin siinä taustalla on sitten semmoisia ominaisuustietoja. Tässäkin saattoi olemaan tilastokeskuksen <laughs> nämä vanhat kalvot itse asiassa. Ilmeisesti tilastokeskuksella on hyviä esimerkkejä. Se, osaatko sanoa, onko se, se Paavo juuri tässä? Voi olla <laughs> siinä Paavossa vähintään on hyvin paljon erilaisia. Siis ne muistaakseni jotain ikäluokkia, että miten paljon siellä, on jossain ikäluokassa ihmisiä, jossa siinä tai ilmeisesti tähän nyt kunta mutta hyvin samanlaista sillä paavossakin ilmeisesti on. Ja sitten toinen tärkeä, tärkeä asia näissä paikkatieto-aineistoissa on just ymmärtää sen semmoinen leireistä tai tasoista koostuva aineisto yleensä. Et aikaisemmin siellä oli just se, mm, tässäkin oli niinku yhdistetty kaksi aineistoa, että oli se taustakartta, jonka päällä oli laitettu sitten niitä tilastokeskuksen aineistoja. Sen hyvin tyypillinen, että siihen, että saatan jonkinlainen kartta, siihen yhdistetään eri aineistoja. Sitten muutama esimerkki, millaisia tutkimuksia on tehty. Tässä on THL sairastavuusindeksi. Tässä nyt vasemmalla sitten näkyy semmoisen perinteisen listan, että siinä on kuntia ja niiden jotain indeksejä ilmeisesti harvalla tulee jotain käsitystä, että miten nämä luvut nyt Suomessa sijoittuu sitten semmoista listasta. Mutta näissä jätetään semmoista kartta, niin sitten jonkinlainen trendi tulee ihan selväksi kaikille. Ää, tässä on nyt ää, Tampereen työpaikkojen tiheys. Et siinäkin on selvästi se keskusta ja sairaala-alue ja Hervanta, jotka erottu Tällainen tuloksena on aika simppeli kartta ja varmaan ei tarvita hirveästi selityksiä siihen. Mutta sen laskemisen tarvitaan jälleen aika paljon semmoista työtä ja lähtötätä. Että se, semmoisenkin kartan ilmeisesti, siinä on joka ikinen työpaikka ilmeisesti ollut niin laitettu kartalle, että siitä on sitten laskettu vasta semmoinen nätimpi kuva. Ha, tässä on tehty semmoinen jälleen tilastokeskus. Tilastokeskuksen on tehty sellainen analyysi, että ne ruuttutyöllä on joku väri, ne on semmoisia, ne ei varmaan näy, mutta noin pienet piste, ne on oikeastaan siis semmoisia ruutuja, joissa ihmisiä asuu. Et miten pitkään sieltä kestää ajo lähimpään sairaalaan. Niin varsinkin siellä Pohjois-Suomessa ne ajat voi olla aika pitkiä. Mutta tässä just, niinku, tähän nyt pystytään aika hyvin laittamaan koko Suomi samalle kartalle. Ja ehkä selviää, että missä sairaaloita on liian tiheään, tietysti ei sano nyt kaikkea, mutta ja missä ehkä... Ai, se meni tähän. Siis esimerkiksi tuossa ehkä olisi semmoinen paikka, mihin tarvittaisiin joku sairaala lisää. Niin semmoisista visualisoinnista usein selviä asiat paljon helpompi kuin jos olisi joku, mä en tässä osaa kuvitella, mutta joku hyvin pitkä taulukko, että jokaisella kunnalla olisi joku arvo annettu. Jälleen se olisi hyvin vähän, vähän vaikeammin ymmärrettävissä. Ää, tässä vielä yksi esimerkki enemmän luonnon puolelta. Tässä nyt metsien tilavuus Metlän teemakartta. Tässäkin tuloksena kohtuullisen selkeä kartta, miten tässä kartassa mitä tummempi, sitä tilavampi, tai siis enemmän kuutioita siellä metsässä on. Mutta tämän, tämänkin kartan takana on hyvin, hyvin tarkkaa satelliitti ilmakuva josta on aika monimutkaisella menetelmällä itse asiassa se, tämä kartta laskettu. Sitten vielä yksi semmoinen visuaalisempi esimerkki. Tässä on nyt, tuoteeko kukaan, mistä, mistä tämä on? Ei ole kaukana. mä en tiedä, missä se on. Anteeksi? Joo, kaivopuisto siellä on, joo. Niin, tämähän on nyt täysin automaattisesti tehty semmoinen virtuaalireaalisuus. Siinä on yhdistetty maanmittauslaitoksen laserkeilosaineisto ja ilmakuva. Ja siitä on tehty semmoinen 3D-malli. Äh, siinä, siis, oi tässä on virhe, se on itse asiassa nykyään maanmittauslaitosta geodeettisessä laitoksessa tämä on tehty. Joo, no sitten jos itse haluaisi tehdä jotain tämmöisiä karttoja tai jotain yksinkertaisempiakin, niin siihen, että saataisiin jotain paikkatietojen analyysiä aikaiseksi, tarvitaan lähinnä aineistoja ja jotain softaa yleensä siihen kanssa, on, löytyy semmoisia erikoissoftia. Ja sitten ehkä tällä hetkellä tärkein on se, että löytyy se ihminen, joka osaisi tehdä sitä analyysiä. Että se, vaikka tietä, ja siis se geoinformaatiikan nimellä se yleensä yliopistossa kulkee. Semmoista opetusta annetaan melkein kaikissa yliopistossa nykyään, mutta se on aika pieni pieniä kursseja. Se vähän riippuu, että Helsingin yliopistossa ja Turussa kuulemma nykyään on ongelmana, että kaikkea ei voida ottaa mukaan. Mutta joissakin yliopistossa on se ongelma, että järjestetään kursseja, mutta opiskelijoita ei tule. Mutta periaatteessa nykyään ohjelmistoja saa ihan varmasti on sekä hyvät konsortiot yliopistolla meidän kautta tai sitten niitä ilmaisia ohjelmistoja. Ja aineistojakin löytyy aika pitkälti avoimena datana tai sitten tietysti myös hankittavana datana. Paikkakuntaohjelmistosta äh, voisin sanoa, kun täällä oli selvästi hyvin useasta korkeakoulusta ihmisiä, niin meidän kautta on saatavilla kaksi Arkis ja Mapinfo kaupalliset softat. Näissä molemmissa konsortioissa on yli 20 korkeakoulua mukana, niin on hyvin todennäköistä, että oma kotiyliopisto on näissä mukana. Mutta jos sitten ei ole, niin löytyy nykyään myös ihan kohtuullisen hyviä avoimen lähtökohden softia, varsinkin näihin semmoisen yksinkertaisempiin tehtäviin ne, ne soveltuvat todella hyvin. Niin meidän kotisivulla on semmoinen GIS Software-sivu, siellä on jonkinlainen suosituslista niistä avoimen lähtökohdin softista. Ähm, Sitten kun se softapuoli on mun mielestä nykyään aika yksinkertainen, siinä on useampi vaihtoehto, mutta periaatteessa niillä kaikilla pääsee hyvin alkuun. Niin aineistopuoli on sinänsä selvästi vaikeampi kun vaikka siellä on niitä avoimia aineistoja, niin sen aineiston löytäminen voi joskus olla aika vaikeaa. Niin onneksi paikkatieto osalta on Suomessa maanmittauslaitoksen ylläpitämä paikkatiedon hakemista, jonne on tarkoitus kerätä siis ihan kaikki Suomen paikkatietoaineistot on avoimet sekä ei-avoimet. Siinä voi olla joku lisenssi ja siinä voi olla, siinä on mukana myös sellaisia, jotka eivät ole avoimia se paikkatiedon hakemista saa vain metatietoa, ja metatieto on kaikilla avointa. Se löytyy kahdesta eri paikasta, jos ne linkit löytyy sieltä. Mm, sitten näitä lisäksi suosittelen tietysti meidän ylläpitämän Paitoli-palvelua, josta kohta kerran vähän lisää. Ja sitten meillä on myös OpenStreetMap, josta puhun kohta lisää. Ja, mutta jos sitten haluaa aineistoa niin kuin ulkomailta, Suomen ulkopuolelta, niin sitten menee vaikeaksi. Sit ei ole mitään semmoista yhtä hyvää metatietopalvelua, mihin, mihin voi mennä niin kuin hakemaan, että no, mä nyt haluan täältä jostain Afrikan kulmasta jotain tieverkostoa vaikka. Niin jotain semmoisia globaaleja aineistoja on laitettu meidän kotisivulle, sinne on tullut aika pitkä lista. Mutta käytännössä Google tai joku muu haku, hakukone on se, millä sit niitä etsitään. Että se, se voi joskus olla sitten vaikeakin. Esimerkiksi niin korkeusmalleja globaaleja on noin kymmenkunta erilaista. Jokainen sanoo, että meillä on paras. Niin sit se jää silloin tutkijan vastuulle tai siis tehtäväksi arvioida, että mikä sitten se oikeasti on paras. Paitolipalvelu aloitti jo 10 vuotta sitten se sai alkunsa äh, Suomen Akatemian infrarahoituksesta, kun CSC ja useat Suomen yliopistot yhte, yhteisesti hankkivat tärkeimpiä Suomen aineistoja. Eli semmoista aikaa, kuin avoimista aineistosta ei edes unelmoitu ja aika kovalla hinnalla sitä ostettiin aineistoa. Mutta sitten huomattiin, että nämä on aika isoja aineistoja, että mihin ne laitetaan, että kaikki yliopistot sitten pääsisivät edes käyttämään niitä, vaikka ne on nyt hankittu. Niin sen takia sitten CSL perustettiin semmoinen selaimella toimiva latauspalvelu, mistä oli kohtuullisen helppoa sitten latata niitä aineistoja. Että itse kun mä aloitin siinä 2005, sitten ensimmäiset kuukausit meni siihen, että yritin saada selvää, että tässä levyllä on niin tämmöisiä aineistoja, mutta kun aineisto nimen KP100, että mitä se sitten oikeasti voisi olla. No se oli geologisen tutkimuskeskuksen kallioperä on yksi satatuonnen. Mutta siinä meni hetki ennen kuin sain nämä kaikki selvitetty, että mitä siellä on. Ja nyt kymmenen vuoden aikana Poitilaan on kerätty lisää lisää aineistoa. A, a. Se, että nykyisin myös useat Poitolin aineistot ovat ihan avoimia, niin se ehkä viime vuonna oli semmoinen päätöspaikka, että jatketaanko aina Paitulia tai lopetetaanko sen takia, että on nyt avoimena saatavilla kaikki aineistot. Mutta sitten päätettiin kuitenkin jatkaa. Siis yksi tärkein syy on ehkä se, että Pythonissa on myös näiden avoimien aineisten historiallisia versioita just sieltä vuodesta 2005, kun aloitettiin. Että usein varsinkin maanmittauslaitoksen tapa on se, että sieltä niiden palvelusta saa sen tämän hetken viimeisen version. Mutta jos sä haluat tietää, mikä oli vaikka kuin viisi vuotta sitten, sitä sieltä maanmittauslaitoksen palvelusta ei löyty niin meillä on niin näitä vuosiversioita sitten tallennettu sen mukaan, mitä niitä on ollut. Ja toinen nyt iso muutos on se, että nyt on annettu myös korkeakouluille mahdollisuus julkaista omia datoja, kun siinä on mun mielestä ollut tähän asti selvästi puutetta, että sen on ollut pikemmin poikkeus tutkimuksen puolella, että sitä tutkimusaineistoa olisi julkaistu mihinkään, että se on yksittäiset semmoiset tapaukset, missä mä tiedän, että on tätä tehty. Nykyään palvelun pääsee kaikki käyttämään. Siellä on osa aineistoista on tällainen hakasuojattu, että sinne pääsee vain korkeakoulujen tunnuksilla, mutta suuri osa aineistoista on ihan kaikille käytettävissä. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee palvelua ja pyörittää sitä sitten käytännössä. Tällä hetkellä Paitolissa on näiden toimittajien aineistoja selvästi eniten ladataan maanmittauslaitoksen aineistoja. Sitten kohtuullisen uutena palveluna meillä on vielä OpenStreetMap rajapinta. Siitä on tehty semmoinen, tässä nyt on koko, kaikki, kaikki leijerit näkyvissä, että siitä saa kohtuullisen hyvän semmoisen taustakartan, mitä sitten voi käyttää omassa, oman kartan taustana. Ja sitä voi käyttää sekä selainsovelluksessa tai sitten niissä desktop-sovelluksissa. Meidän kotisivuilta löytyy myös jonkin verran ohjeita. Ja sitten tietysti käytettävän softan kotisivuja voi käyttää tai googlaa. Tai, ja sitten aina siellä oman kotiyliopistosta kannattaa etsiä ne geoinformaatikan henkilöt. Joo, sitten meillä on myös uutiskirjaa, jonkin verran myös semmoisia ihan kaikilla nämä Facebook-ryhmät ja että jos on aiheesta kiinnostunut, niin näihin kannattaa tutustua. Joo. Kiitos ja jos on aikana kysymyksiä. Nyt on aikaa muutamalle kysymykselle. Joo, kiitos Marian Johnson tilastokeskuksesta. Tota, olen tässä miettinyt, tuossa Anttikin puhu siitä, että meillä on tämä etäkäyttöjärjestelmä, jota kautta voi saada tämmöistä hyvin käyttöluvallista aineistoa käyttöön. Eli kun tässä on just ero näissä aineistossa, on joko näitä, jotka me pystytään antaa suoraan ulos käytettäväksi, kuten esimerkiksi tämä Paavo ja sitten ruutuaineistot, jossa on tehty niin, että yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa siitä aineistosta. Mutta tutkijalla on myös mahdollista saada käyttöön sitä aineistoa, missä yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa. Ne ei saa sitten julkaista sellaista aineistoa, mutta ne voi niinku tämmöistä tarkkaa aineistoa käsitellä, mitä ei ole karkeistettu. Mutta me ollaan mietitty sitä vähän, että tähän etäkäyttöjärjestelmään, jota yhteiskuntatutkijat, tieteilijät ja, ja tota, kansantaloustieteilijät ja muuta käyttää aika paljon, niin ei ole vielä kukaan tullut kysymään tämmöistä tarkkaa aluepaikkatietoa siihen järjestelmään. Ja meillä ei olekaan siellä mitä paikkatieto-ohjelmistoa nyt vielä, koska sellaista kysyntää ei ole vielä ollut. Mutta me vähän niin kuin mietitään, että pitäisikö meidän niin kuin valmistautua. Ja niin kuin jollakin tavalla, että onko se vain sitä, että sitä tietämystä ei ole olemassa, että voisi saada niin kuin tarkempaa aluetietoa tätä kautta, tai onko se niin, että nämä oikeastaan nämä niin kuin ruututiedot ja tämmöisiä, missä on jo otettu huomioon tämä, tämä niin kuin tietosuoja-asia, on, on niin kuin helpompi sitten käyttää paikkatiedossa, että ei tarvitse mennä niin tarkalle tasolle. No, mä en sanonut, mutta itse asiassa eniten toivottu uusi aineisto Paitulin on juuri tilastokeskuksen ruututietokanta ja toi YKR. Siinä on vaan se hintakysymys ollut, tai siis itse siinä ei ollut, siis tähän asti ei ole ollut mahdollista saada semmoista kaikille korkeakoulujen jättävää versiota. Et kyllä siis just näitä aineistoja kysytään jatkuvasti tälläkin hetkellä. Just pari päivä sitten sain viestin siitä, että onko mitään uutta kuulunut näistä aineistoista. Kyllä varmaan se kiinnostus on kova. Itse en nyt tässä miettimään sitä, että jos siellä etätyöpöydässä, että miten siellä se päikkitaineiston käyttö sitten niinku ihan käytännön tasolla, kun, kuten mainitsin, näissä yleensä käytetään niitä desktop-sovelluksia. Et miten niin kuin ihan teknisesti sit saataisiin jotain niin kuin softaa käyttöön näiden aineistojen kanssa. Mutta kyllä ehdottomasti mun mielestä asioita voitaisiin viedä eteenpäin korkeakoulupuolelta ihan varmasti on kiinnostusta asiaan.